Kita pun boleh beli apple dan tambah dalam burger kita selepas ni, okey? Bijak. Una use. Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba menu terbaru daripada McD. Dengan katanya burger apple pedas. Ha, macam mana tu? Apple pedas. Pernah bayang. Sebenarnya burger spicy chicken with apple slice maksudnya aku rasa burger spicy chicken McD lah lepas tu ditambah kepingan kepingan apple joy apple begini rupa bentuknya guys burger kejap aku keluarkan dulu wah tebal je burger eh burger tebal wah besarnya macam mana aku nak makan ni maksud aku ni besar gila dia potong pun dia punya apple ni kat tengok Nampak ni? Gila tebal. Bukannya nipis ni tebal. Tapi kau boleh nampak dia punya sos tu lain. So ada beza duanya dekat sini. Ditambah apple tu dan juga sos ni. Katanya sos black pepper mayo. Ha. Ha itulah. Black pepper dan juga mayo ni. Ha, tambahlah pedasnya. Pedas, pedas. Tapi ni mungkin masak manis. Aku tak tahu. Kita buka sekejap kita tengok. Okay. This is how it looks like. Kata orang ada berapa slice ni? Tiga. Kata orang, ah, itulah dia punya slice. Okay, aku sama cakap lagi. Patutlah secoek je sayur dia. Sos dia kepingan ayam. Ha, itulah mayonis dia. Semimik. Kata orang burger macam ni biasa dah dekat luar negara. So kita nak tengok lah kena tak tekak kita kan. Okay nampak ni close up dia. Oh dah nak jatuh Okay tanpa muam masa marilah kita makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim First bite untuk aku Tak dapat apple lagi Cuba digest sekejap rasa First bite tadi aku tak dapat dia punya apple tapi kali kedua tu aku terus ha, dapat se sepotong tu terus. Memang rasa apple tu bagi tambah crunchiness tu tapi bila dah makan satu ni tak ada rasa pelik sangat tapi bila aku rasa sos tu je macam pelik. Sebab nak macam muak sikit. Sebab masam-masam. Lepas tu black pepper tu pun dah pada pedas kan. Ay ayam ni pun dah memang pedas. Spicy punya. Itulah apple pedas. Tapi not bad lah Aku rasa tak payah tambah sos kot Sebab ni sos dia dah cukup dah pedas Bagi aku lah. Habis diaper Lagi satu Dengar bunyi Kita pun boleh beli apple dan tambah dalam burger kita selepas ni okay Bijak Kita guna angle lain pula kan So aku susah nak tunduk Okay lupa nak cakap satu set ni aku rasa dah RM15.90 macam selalulah lebih kurang kot Lepas tu ada air dengan twister fries ni Atau orang lain panggil curly fries Nampak ni? Alright, uh, aku suka fries ni Aku memang suka Kalau aku beli, da, bila ada musim dia Kalau beli apa-apa pun aku akan tukar dengan fries ni Okay Tiba, tak tahu, tak nak tahu pun Nah, siapa nak ambil makan? Lah. Hmm. Nak ke ada orang tengok? Regardez ça, vous regardez. Aku nak cuba tambah dengan sos nak tengok. kalau aku dah pedas. sos ke apple, okey? Apple joy. Người làm lắm không? Mà có mua ở đó Chứ mấy này là mặc cả bà ngọt đấy à, cái này tổng ngọt rồi Lagi dua bites. Sabar. Sabar tau. Tiba-tiba dah habis nanti. Aku rasa kalau dipotong ni nipis tu senang sikit nak makan. Mungkin kurang sikit muak tu. Makan apple tu je pun aku dah kenyang. Macam mana? Minum jap. Dia tak bukan tak sedap. Burger ni tak pelik boleh lah. Nampak boleh makan. Tapi dia makin lama makin macam muak. Sebab banyak gila mayonis dia. Kalau suka masam-masam tu mungkin boleh lah. Kalau cuba tak salah. Bukan tak sedap. Okay je rasa dia. dia. Ada rasa pedas-pedas tu. Pedas-pedas daripada ayam tu. Daripada black pepper tu masam-masam tu datang je daripada mayonis. Dan juga apple tu ada rasa manis-manis sikit. Ha, kau boleh bayang kalau macam mana rasa dia. Okey tu je. untuk Video aku untuk kali ni. Tapi lama-lama tu bila aku nak makan agak muak lah untuk aku. Okey, kalau korang nak cuba, korang boleh cuba. Dia okey, rasa dia okey. Bukan tak sedap ha, boleh diterima. Dan tak adalah sedap gila, sedap sangat. Tak ada. Tapi bolehlah untuk dimakan. Okey lah, combination tu. Okay, sekian saja. Jangan lupa untuk eh, tekan butang like kat bawah tu dan juga subscribe. Okay, percuma saja. Jangan tengok je, selalu tengok tapi tak subscribe. Tolonglah subscribe. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.